A besoni në Zot dhe nëse po, pse? Shiko, që të besoj Zot, duhet ta provojmë praktik. Provimi praktik është që të mos ketë diferencim të madh midis të varfërve dhe kapitalistëve. Kemi një diferencë shumë të madhe. Kapitalistët borgjes janë në stratosferë me pasurinë e tyre, duke grabitur duke thithur gjakun e këtij populli kanë vajt në stratosferë. Atëherë, sipas meje, përderisa nuk ka provë, Që të vrasë, të shkatërrojë njerëzit e këqij, Zoti për mua nuk ekziston. Qeveritarët, deputetët, që po i thithin gjakun këtij populli. Atëherë unë do të bindem se vërtetë ka Zot. Po, besoj. Pse beson? E besoj se jam musliman. A i lutur ndonjëherë Zotit për ndonjë gjë? Po, jam lut. Çfarë lutje ke bërë? Po kam bërë lutje, ja Zot, na ruj, ja Zot, kështu, kështu, ne. Jo asnjëherë gjë në botë. Vetëm kam thonë o Zot na ndihmo. Më kanë ndodhur fatkeqësi. Dy fatkeqësi po ato janë punë të Zotit që Zoti siç na ka sjellë në jetë ashtu do ta marrë çdo njeri, po me fjalën e mirë ka thonë ai. Kur të ikim nga kjo botë kemi një fjalë të mirë. Kaq kisha. Po është një fuqi që kërkush s'e ka pa faktikisht, por është një forcë e mbinatyrshme.